Kas Bapak. Oh, Bapak Duta mau masak ya, Bapak Andut ya? Iya nih, Bapak Andut nih mau masak nih. Iya, iya tuh. Apa yang dia makan? Nggak tahu nih, masih bingung ya nih cari bahan-bahannya nih. Oh, iya oh, tuh, dia lihat kulkas itu. Nah, kulkas. Ayo, Cikai. Kenapa kamu sih itu nah nggak boleh bapak nggak boleh yang ini nggak boleh yang lain boleh yang ini nggak boleh udah silakan lanjut bapak Bapak kayaknya hobinya buka kulkas deh. Iya nih, hobinya buka kulkas.